Mon nom est Jean-Michel Krieger, président cofondateur d'Impro Academy. Moi, c'est Maxime Bilvaux, vice-président cofondateur. Depuis 2007, nous organisons plus de 25 soirées d'improvisation par année à Montréal. Cela fait des centaines de personnes de tous horizons professionnels que nous formons et guidons vers l'amélioration de leurs performances. Nous avons aussi créé une version Club École qui permet aux débutants et intermédiaires d'acquérir les outils de l'art d'improviser. À travers les années, les différents joueurs pro Academy ont remarqué une nette évolution de leurs aptitudes dans leurs domaines d'activité respectifs, et cela grâce à notre enseignement. Près de 80 des responsables des ressources humaines ainsi que des chefs d'entreprise ont observé que la mauvaise communication mine leur organisation, nuisant gravement leur chiffre d'affaires. Moins d'efficacité dans la transmission de l'information égale moins de revenus. On est d'accord que dans une entreprise, il y a toujours place pour améliorer la communication. Votre équipe de vente n'arrive pas à closer? Mauvaise communication. Bob de la comptabilité ne parvient pas à se coordonner avec Véro de la RH Mauvaise communication. Vous avez une présentation primordiale devant vos partenaires d'affaires, mais ceux-ci baillent et regardent l'heure Eh oui, mauvaise communication. Voici comment nous faisons. Développer son esprit d'équipe, structurer sa pensée créative, aiguiser son écoute pour mieux s'adapter aux besoins, augmenter la confiance en soi et bien d'autres. Ces compétences amenées par l'improvisation font la différence et sont amenés dans les grandes entreprises novatrices à être utilisés en Europe, aux États-Unis, mais pas ici, au Québec, la terre natale de l'impro. Rectifions ça. Nous vous rencontrerons pour procéder à une évaluation diagnostique pour établir vos objectifs. C'est totalement gratuit et sans engagement. Nous mettrons ensuite en place un plan d'action pour que, étape par étape, nous puissions optimiser votre manière de communiquer. Nous vous promettons une expérience unique, très ludique, <laughs> étonnamment efficace et qui aura des bienfaits permanents. Nous ne faisons pas de vous des comédiens, alors pas de panique. Ce n'est pas le but. Exactement. Il s'agit plutôt de stimuler l'appartenance et de créer une véritable culture d'entreprise. Comme Google, Verizon, Red Bull, Guinness et des municipalités entières, faites appel aux outils de l'improvisation comme solution aux entreprises. Je pense que c'est le temps de démontrer la vitalité de nos compagnies. Remplissez dès à présent le formulaire pour prendre rendez-vous avec un de nos conseillers qui se trouve en dessous de cet écran. Si vous n'êtes pas déjà sur le site d'improacademy.com, retrouvez le lien sous cette vidéo.